معناتها بديت المظله منذ 2011 قاعده تشهد في انقطاعات متكرره للماء الغير صالح للشرب مؤخرا منطقه برج العكارمه الحي القبلي من المعتمديه ومنطقه السقي شهدت انقطاعات متواصله في بعض من الاجزاء دامت ما يقارب شهرين الى جانب ثم برشا معنا مجموعه من الاعطاب اللي تصيب الشبكه واللي تتسبب معناها في ايقاف تدفق الماء وهذا واضح جدا راجع بالاساس التاكل من الشبكه اللي تقريبا عمرها من 1983 وما هيش قاعده معناها تتعرض لصيانه دوريه يعني القنوات اللي قاعده تجيب في الماء من القطار خاطر نحن في معتمديه المزيله رانا نشربوا من القطار القنوات اللي قاعده تجيب ضربه ضربتين مكسره ضربه ضربتين مكسره الى جانب يعني حتى القنوات اللي موجوده في صلب المعتمديه وكيف ما قلت هذا راجع بالاساس الى قدمها وتاكلها الاشكال الثاني هو انه الانقطاعات هذه تزامنت فقط في فتره الصيف ليه لان نحن نعتقدوا واللي هو للاسف السلطه ما حبش تصرح به وراو مرة كيف نقول سلطه سواء سلطه سياسيه او حتى اداره الصناعه في حد ذاتها منسوب الماء اللي تشرب منه معتمديه المذله ضعف اليوم 17 بير يعني استهلاك عالي جدا للماء فيما يتعلق بغسل معناها الفوسفات والى اخره جعل المائده المائيه في في ولايه قفصه ككل تتراجع بشكل كبير والغريب في المعادله هو انه مهما يشهد الاستهلاك البشري من القطاعات عمره ما يتذر الماء اللي ماشي للاستهلاك الصناعي شركه فوسفات قفصه مع المجمع الكيميائي ما يحبسش عليها الماء يحبس علينا نحن وما يحبسش عليها والله كان الماء قبل مشهم يقص علينا ما كان يقص علينا صحيح الماء بسد اما بقاء بالنسبه بسد بسد مش ما عادش يشرب ما عادش يشرب على قاعده علاش ناس ولا ولا ماء خايب موسخ مصدد اللي انا بالنسبه فيه ريحه ومر وما عادش فيه حتى شيء. تو العباد تشوفك تقول انا تشوف كمين تاع الماء اللي تبيع. ما يشربوش من السباله مش صحيح ما يشربوش من السباله اصلا كان نغسلوا به نتبضوا به نجيبوا من السقي معناها في البتاتي من من السقي زول نمضي نلعبوا فيه من النيتي ونروحوا يصير بينا نهار معناها في السخانه والتعب والوحدات والماء ديما مقصوص جماعة السونات هنا ما يخدموش حتى تقعد يقوم برا شوف القياس كلهم حفر باي ماشي ومجي تلقى ال 50 55 نمشي حتى للمعمل سي بي جي معناها نعبوا من ال CPG ونزلوا الساقي ونصبوا في الغنم وزيد نرجع حتى الدوش ما يقولش باش ندوش ماشينا مرتاحين وصايمين رمضان وقت شوف السخانه راهو كيف تاخذي اي مواطن من معتمديه المظله وتزي تعملي له اي تحليل ممكن اتاكدي مساله الكلى موجوده مساله ال calcaire على مستوى يعني معناها سنينا على مستوى معناها فهمنا موجوده بشكل كبير ياسر خلاص لانه الماء اللي نحن من المفروض نطالبوا به راهو نسيت اني تنقول لكم راهو غير صالح للشراب في حد ذاته نسبه الملوحه نتاعو نسبه الكركير معناها اللي فيه عاليه جدا وقت ما نسخنوه فقط يتراكم كركير على جانب اي اناء يعني تستعمله فبالتالي معناها معناها شوف المعاناه ما غير صالح للشراب وينقطع عليك وملزم انك تخلص بمقتضى عقد تصحو انت كمواطن مع شركه احتكاريه منفرده كان هي بالمجال وانت مطالب باش تحترم كل النقاط وهي غير معنيه باي شرط الماء الصالح للشراب قاس علينا presque الشهر شهر ونص كلمناهم المرة الأولى presque الشهر التالي كلمناهم جو عملوا روحهم صلحوا لكن بعد كي بعد التصليح فما des parties فيها الماء و des parties ما فيهاش فما des zones ما فيهاش الماء زدنا كلمنا السيد المعتمد وكلمنا مدير الصناد وكلمنا السيد الوالي لا حياة لمن تنادي الحالة ولت مزرية ياسر ولينا نشرو في الماء بالفلوس ونخلصوا في الصناد وما كلمت عرافي المديرين نتاع ال CPG قلت لهم يعطونا دراكتور ولا زوز هم quand même على الاقل النقص ولا الحكايه هذه ما وافقوليش حبيت نحلها بحكايه سلميه عامين التالي اعطوني دراكتور عندي عامين نخدم عليه نخدم ونجيب المال للعباد وناس ساكته مادام جايه الماء quand même انا وحل انا ومجموعه مجموعه السكان اللي ساكنين هنا ما لقينا حتى حل الا مشينا وقفنا في في الكياس عندنا ال CPG وسيله الضغط الوحيده اللي باش يسمعونا بها عملنا وقفه احتجاجيه من با ربع ساعه اربع دراج وروحنا للروح ما راعني الا العشيه جوني هنا جماعه الفرقه فرقه الابحاث جابوا لي استدعاء مشيت للاستدعاء مشيت لهم كلهم مضغوطة ردوني ارهابي مانيش ما عادش انسان عادي قالوا لي كان وقفها اي واحد اخر متى ما يخدمش في ال CPG يكون حاجه عاديه لما يعني قالوا لي ما دامك انت مسير في شركه فراس قفصه ما يلزمكش تحبس يلزم تموت حاجاك نموت بالعطش ويمرضوا صغاري بقله الماء وما نحبسهاش قعدت موقف ليلتين في في في الجيول في المركز مركز الحرس بلاله ثلاثة ايام نهار الثالث بشرة واحد والتهمه تعطيل حركه السير وتعطيل العمل بشركه فوسفات قفصه والتو القضيه مازالت سايره كبير آه، من احد المشاريع اللي رسمتها الدولة في إطار محاولتها لتوفير الماء صالح للشراب بالنسبة لمنطقة سقي وكذلك في دعم النشاط آه، الفلاحي في المنطقة هذه باعتبارها ترتكز أساسا على الفلاحة البعلية غير أنها باش تحولها الفلاحة الصقوية انطلق من المشروع هذا جابوا الاليات جابوا المعدات اللازمه بدت آه، مساله التنقيب بعد ما وصلوا على عمق كبير برشا مانيش متاكد لكن تقريبا من 2000 متر تقريبا الوحدة ان الماء اللي خرج او وفق تصريحاتهم هم كان يعني ماء ملغ غير صالح لل... لل... للشرب وغير صالح كذلك للاستعمال معناها الفلاح ثم بعض الاصوات من هنا هناك تقول انه ملف معناها الفوسفات هو اللي يخليهم يعطوا معطيات معناها مش صحيحه باعتبار انه يسكروا معناها الملف باش تبقى المنطقه هذه معناها بلا ما لانها هي نوع من المجال الحيوي لشركه لشركه فوسفات قفصه البارح بايت لهنا راني جيت يعني خزيت ستيرنا والبارح بايت لهنا حتى مصالحي ضاعت يعني مع عطيت عندي مسرح تضيع علي على جال الماء لانه ما ما فيش حتى شيء البارح جيت جيت حكايه 8 8 ونص عبيت الصباح حكايه السبعة خرجت السبعة صبيت الماء للقلم ورجعت باش نعبي ستيرنا اخرى لكن الماء ما تمش ما تمش حتى ستيرنا معبيه ندوروا عليه ما يسيرش ندوروا عليه بالستيرنا هاي هذه فارغه ما فيهاش فهمت هذه فارغه نمشوا لهذه ما يجيش الماء ما نبقاش حتى <laughs> نولي نمشي نعبي بدون من عند بدون ومن من بتيه زاد ماهوش من السباله ولا <laughs> هو ما تدور خلاص السباله ما تمشيش خلاص خايف النفس تقص ولم تغدو ترجع ما ترجعش توا ها ونجمل كيف نكاف في الصل مثلا ولا في البادين و... وفي بانويت وبعدين نبدا نغسل يدوش بالطاس هذا اذا كان القاع اذا كان القاع باش توا هو اللي يمشي في النهار بعد لا تشد عبد السلام بعد تشد عبد السلام ولا وصار يمشي قبل ما يمشيش يقعد بالعشرين يوم ما يمشيش بالعشرة ايام ما يمشيش وبعد كي تشد عبد السلام ولا يمشي في النهار وفي الوقت هذا يقصوا الغدوه الصبح